Ejaculação precoce pode ter várias maneiras de você definir uma ejaculação precoce. Geralmente, é quando o homem demora, depois que penetra na vagina da mulher, mais de 5 minutos, é, é, menos de 5 minutos, perdão, antes de, ejacular. Então, ele penetrou, ejacula antes de 5 minutos. Mas em mulheres, às vezes, demora demoram muito para ter orgasmo. Então, o homem que, que, que ejacula em 10 minutos, para essa mulher, passa a ser um ejaculador precoce. Então, primeiro, a gente tem que saber a rotina do casal. Tem homens que só na penetração já tem ejaculação, só na manipulação já tem ejaculação. Então isso é uma ejaculação precoce. E temos dois tipos de ejaculação precoce. A primária, que é aquela do jovem, que sempre teve ejaculação precoce. E, e a secundária, que é o adulto que começa a ter problemas de ereção e a ejaculação precoce passa a ser uma ejaculação precoce secundária, decorrente um problema de é, fluxo sanguíneo, parte hormonal, a parte neurológica. Então a gente tem que avaliar qual que é a primária e qual que é a secundária. Nós temos que lembrar que sempre, né, nós, todo homem que tem ejaculação precoce primária tem ansiedade. Ah, mas eu não tenho. Tem sim, tem uma ansiedade. Né, e o ato sexual passa a ser algo ansioso para ele. Você tem esse paciente ejaculador, ejaculador precoce primário, ele é muito ansioso. Então a vida dele, hoje a nossa vida é uma vida ansiosa. E todo homem que sempre começou a sua vida sexual tendo relação rapidinha com a namorada, uma pracinha, a mãe sai, o pai sai, masturbação escondida dos pais. Então, o homem é levado no dia a dia a ser um homem mais ansioso. Então, a ejaculação precoce é uma coisa que pega muitos homens no dia de hoje em dia e acaba atrapalhando muito do casal.